сәлем достар сіздермен бүгін красный бархат тортын пісірейік бөлме температурасындағы сары майға қант салып жақсылап миксерлейміз жұмыртқаны бір бірден салып миксерлейміз бұл бізде жұмыртқалы масса енді айранға гелевый краситель салып араластырып қойып қоямыз енді құрғақ массамызды дайындаймыз ұнға сода және какао салып араластырып жаңағы жұмыртқалы массаға айран мен краситель қосылған массаны араластырып аламыз да жаңағы құрғақ массамызды қосып жақсылап миксерлейміз мінекей біздің қамырымыз дайын енді осындай үш бірдей формаға құйып 180 градуста шамамен 20-25 минут аралығында пісіреміз ал енді крем дайындайық бұл бізде сливки сливки міндетті түрде 33 тан майлығы жоғары болу керек және де тоңазытқыштан жаңа шыққан яғни суық болуы керек енді қант тұнтағын қосып оны қоюланғанша миксерлеп аламыз да творожный сыр қосып тағы да миксерлейміз біздің креміміз өте қою, өте қою яғни формасын ұстап тұру керек қыздар біздің креміміз кожиктарымыз барлығы дайын енді тез тез тортымызды жинап тастайық менде бұл тортты жинауға бар жоғы 10 минут болды сол себептен идеально ровный шықты деп айта алмаймын осылайша кольцоға жинағаннан кейін негізі торт бір сағаттай холодильникте тұрып демалу керек бірақ менде ондай мүмкіндік болған жоқ сол себептен бірден жинап тастадым келесі видеоларымда қалайша ровный торт жасау керек екендігін сіздермен бөлісемін жаңа да кремді осындай қызғылт түске бояу үшін жаңағы гелевый красительді аздап қосып отырып микстерлеп осындай түс шығаруға болады қыздар міндетті түрде жасап көріңіздер өте дәмді тәтті